दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आज मुख्तार मस्ताना दीपक अखनोरिया और जोगेंद्र उधमपुरिया मुझे जिद कर रहे हैं कि एक दोस्त वीडियो बनाओ जिसमें एक फौजी सांग पेश किया जाए जैसे इस वक्त कश्मीर में बहुत बर्फ पड़ रही है और दीपक भाई तो हमारे चले नई नई शादी करके आए हैं आप सबको मालूम होगा अगर नहीं मालूम होगा तो चलो इस वीडियो के थ्रू आप समझ लेना नई नई शादी की तो अब ये अपने हाल पे रो रहे हैं इधर आके क्या यार फौज की ज़िंदगी और क्या हमारी शादी तो उसी पे मैं आप लोगों की खिदमत में फौजी सांग पेश करूंगा सजरा ले आके मकलावा लावा फौजी आप बैठा भर समझ जाके सचरा ले आके मकलावा फौजी आप बैठा भर दे समझ जाके देश दिया रखे तो चन्न मकना का दुलावेगा कलेजे सानुआ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਚੰਨ ਮਕਨਾ ਕਦੋਂ ਲਾਵੇਂਗਾ ਕਲੇਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਨੀ ਪੁੱਤ ਬਿੱਲੋ ਪੈਣਾ ਦੇ ਨੀ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਬਾਟਰਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਘਰ ਛੱਡ ਸੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਪੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਰੀਝਾਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਵੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪਿਆਰੀ ਵੇ ਹੀ ਪੜੀ ਐ ਸਾਡੀ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਫਟਾਰੀ ਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪਿਆਰੀ ਵੇ ਅੱਜ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ ਬਿੱਲੋ ਕੱਲ ਆਉਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਐ ਲਾਲੇ ਉਦਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਜਨ ਮਕਾਂਗਾ ਤੂੰ ਲਾਵੇਂਗਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਤਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਕੁਬੈਰੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਨੇ ਕੱਟ ਦਈਏ ਅੱਖ ਬਿੱਲੋ ਫੱਟ ਦਈਏ ਚੱਕ ਨੇ ਪਤਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਚ ਕੁਬੈਰੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਨੇ ਕੱਟ ਦਈਏ ਅੱਖ ਬਿੱਲੋ ਫੱਟ ਦਈਏ ਚੱਕ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲੋ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਈਏ ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜਾ ਕੇ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰ ਛੱਡ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਦੀ ਸਿਆਲੀ ਸਾਡਾ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਚਾਵੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਕੇ ਉਪਾਵੇ ਹਾਏ ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਲੀ ਸਾਡਾ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਚਾਵੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਉਪਾਵੇ ਪਾਵੇ ਮਹਿਕਦਾ ਹੁਸਨ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗਾ ਸੁੱਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆ ਕਮਲਾ ਤੂੰ ਚੰਨ ਮੈਂ ਕਨਾ ਕਦ ਲਾਵੇਂਗਾ ਗਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਪਛੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨ ਨੇ ਢੋਲ ਤੇਰਾ ਫੌਜੀ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰਾ ਹੀ ਇਮਾਨ ਨੇ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿੱਤੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਘਰ ਛੱਡ ਸੋਹਣਿਆ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਘਰ ਲਾ ਕੇ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਘਰ ਛੱਡ ਸੋਹਣਿਆ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਘਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹਰਾਕਿਆ ਤੂੰ ਚੰਨ ਮਖਨਾਂਗਾ ਤੂੰ ਲਾਵੇਂਗਾ ਕਲਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਘਰ ਛੱਡ ਸੋਹਣਿਆ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਘਰ ਲਾ